Esos. días, eu chamome Diego Rodríguez de Silva Velázquez Fun bautizado o 6 de xuño de 1599 Meus pais foron Juan Rodríguez, Juan Rodríguez de Silva, de orixe portugués, e miña nai, Jerónima Velázquez, sevillana. Son o maior de oito irmáns e adoptei o apelido Velázquez, o apelido Velázquez según os costumes do meu podo, extendido en Andalucía. Son un pintor barroco, considerado dos máximos exponentes da pintura española e universal. Aos 24 anos trasladeime a Madrid, Manuel. E catro anos despois ascenderá a pintor de cámara, un dos cargos máis importantes entre os pintores da corte. A este cargo dedicarelle o resto da miña vida, como outros cadros que destinarei a pintar, a, a outros cadros que destinarei a decorar as nacións reais. A continuación vou vos mostrar un dos meus cadros máis importantes, as meninas de Velázquez. Este cuadro foi pintado en 1656, catro anos antes da morte de Velázquez, no Alcázar de Madrid. Actualmente, ser visitar no Museo do Prado. As súas medidas son de 3,18 metros de alto por 2,76 de ancho. É un óleo estroveriento. O seu título original era Familia de Felipe IV. Posteriormente pasaría a chamarse Las Meninas de Velázquez. Meninas, nome de orixe portugués, pequenas damas que servían á infancia. No cadro reflexas unha estea cotidiá. Estaba Velázquez no seu estudio retratando os reis e as meninas entraron a visitalos. Aparece Velázquez diante un lienzo e os reis reflexados nun espello. Velázquez utilizou unha técnica casi insuperable. A perspectiva aérea, que consiste en dar sensación de profundidade. A maneira de iluminar o cadro, iluminar os contornos, fai que as cores sexan máis apagadas e menos nítidas. Canto máis longe están as figuras. figuras. Utilizou o manexo da luz, utilizando claro e escuro. Dentro do cadro aparece un autorretrato, Velázquez, e outros cadros como os de Apolo Minerva. Tamén as miradas dos personaxes nos meten dentro do cadro. A fondo, abres unha porta que serve de punto de fuga. Eu son a infanta Margarita, 5 o 12 de suño de 1651. Meus pais son Felipe IV e a súa segunda muller, Mariana de Austria. Pasei a miña infancia na corte madrileña. Aos 12 anos, meu pai comprometeu-me con Leopoldo Sobrinho, eh, con Leopoldo I, sobrinho do meu pai. Debido aos diversos embarazos e partos, acabou a miña vida aos 22 anos. Fun a última emperatriz da dinastía dos Austria. cuadros están situada en medio. Hola, yo soy Isabel de Velasco, filla de don Bernardino López de Ayala y Velasco, octavo conde de Fuensalida, gentil de la Cámara de Sua Majestad. Eu conduzo matrimonio con el Duque de Arcos e en el año 1659. tras haber sido dama de honor da infanta. Sitúame a pea dereita do cargo, con a falda vasquilla do guardainfantes, e teño actitud de facerlle unha reverencia á infanta. Eu sou María Agustina Sarmiento Sotomayor, filla do conde de Salvaterra e heredeira do ducado de Abrantes. Catalina da Lencastre. Contraerei matrimonio máis tarde co conde de Pedraña, gran de España. Son a outra menina, situada a esquerda. Eu estou facendo ahogar un búcaro a infanta real. E, e fago xesto de retirarme frente a ela, xesto propio do protocolo do palacio. Thank you. Bárbula. Entrei no Palacio no ano 1651, no ano na que nasceu a infanta. Eu acompañaba sempre no seu séquito, ela recompensaba de Teño unha enfermidade que chamase a condroplasia, que impide que os meus osos medren. Estou situada á dereita de todo, ao lado de Isabel de Velasco. Espíritu Santo. una gana de irse madre y el padre Milán. Seré ayudante de cámara de Carlos II hasta 75 anos, que será cando morreré. No cadro estou situado ao lado de Mari Bárbara e detrás do Mastín. Marcela de Ulloa, viuda de Diego de Portocarreño, enal do Cardenal de Portocarreño. Son encargada de coidar e vixiar as meninas que rodean a infanta Margarida. Estou representada no cadro con vestiduras de viuda e conversando co outro personaxe. Ola, son do Cardadamas, estou no cadro. Son agardadas, non se sabe ben onde. Estou no carro, na penumbra, al lado de, de Marcela de Ulloa. Non se sabía se era un sacerdote ou un noble. Ola, chamo Don José Nieto, tal vez parente do pintor. Estou situado ao fondo do cadro, na parte luminosa, pasando polo corredor. Hola, eu, son Mariana de Austria. Nací nunha cidade austriaca en 1634. Aos 12 anos fui prometida en matrimonio con meu primo Baltasar Carlos, futuro rei de España. Por mor dunhas fiebres tivo unha morte repentina Isto fixo que tivera que casar co seu pai. Casei con meu tío Felipe IV. Tivemos seis fillos, do cal sobreviviron a miña primeira filla, Infanta Margarita, que aparece no cuadro, e o último Carlos II. Ola, eu sou Felipe IV. Nací en Valladolid. Mano 1605. Foi rei de España, dende ano 1625 ata 1640. Son o terceiro de oito fillos e o único varón. Os pais eran Felipe III e a súa prima, segunda, Margarita de Austria. Despois de falecer meu fillo Baltasar Carlos, do meu primeiro matrimonio con Xabel de Borbón, casei con miña sobrinha, casei con Mariana de Austria. Será Carlos II enfatizado todo o que se sucederon ao trono. Ciños al cumbre por todos os problemas de saúde. Nos no cadro estamos situados aquí, regresados nos pelos. como gladiador en las áreas de combate. Las que tuviera eh, que luchar contra cans, lobos e osos. Estaba, de... Estaba derecha lo cadro, al lado de... Ah, tranquilo, Al lado de Nicolásito Pertusato. Espera, espera. a vosa atención. Ahora, se si tedes algunha pregunta, os meus compañeros Mariseu, pola responderemos.